كم من شاب ذهب سائحا مع أسرته وقد كان خيرا نظيفا ثم لم يرجع إلا بعد أن تدنس بالفاحشة واستمراها بعد أن كان يستوحش من سماعها كم من شاب معظم لحرمات الله وشعائره يستعظم ترك الصلاة أو التخلف عنها تأثر بتلك المجتمعات وضعف تعظيم الله في قلبه فتجرى على التخلف عن صلاة الجماعة ثم تجرى على ترك الصلاة بالكلية عافانا الله وإياكم يقول الله جل الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ويقول سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كم من شاب قد استقر في قلبه وتمكن منه مفهوم الولاء والبراء وعلم قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم ضعف الإيمان في قلبه وأصبح يرى مشاهد الكفر فلا يتنعر وجهه ولا يضطرب خاطره ولا ينزعج ضميره حتى أصبح لا يجد في قلبه أي عداوة للكفار ولا أي غضاضة في مودتهم ومحبتهم والتعامل معهم وإحسان الظن بهم والثقة في مشورتهم كم من شاب كم من شاب طيب المعشر حسن السن نظيف السيرة تعرف في سفراته لوحده أو مع أسرته على فتاة منحرفة من أصحاب المخدرات حتى تغيرت حاله وتلطخت سيرته وذهب نوره وبهاؤه وتدنس بألوان الشر والفساد كم من فتاة عفيفة طاهرة كثيرة الحياء لا تستطيع النظر إلى الرجل الأجنبي محتشمة اللباس انكسر حياؤها واستبدلت بثومها بثوبها الساتر وجلبابها الضافي لباس التهسك والتبرج وتقليد المرأة الغربية الكافرة أو الفتاة الفاجرة التي طالما ملأت عينيها من تلك المظاهر القبيحة الفاضحة فأصبحت تلبس البنطال أو اللباس المشقوق وتعولت على كشف الوجه في تلك السفرات فذهب ما كانت تجده من الحياة وأصبحت الفتاة أصبحت الفتاة التي تستوحش من الرد على الهاتف في البيت خشية أن يكون رجلا يريد أباها أو أخاها أصبحت تحادث الشباب وتضاحكهم وهكذا تمادت في هذا الطريق إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه كم من فتاة تعرفت على قراصنة الأعراب في تلك الرحلات السياسية المشبوهة وانتهى الأمر بها إلى ذهاب العرض وكسر الشرف والوقوع في حمة الرذيلة كم من فتاة تنطوي على قلب يخاف الله ويراقبه يرجو رحمته ويخاف عذابه تحولت بفعل هذه الأسفار إلى فتاة عابثة لاهية قد تعلق قلبها بآخر الصيحات وبالجديد من الموضات تتابع بلهم أغاني المطربين وحفلات الماجنين وتبحث بشغف عن الجديد من الأفلام مما يلبي طموحاتها ويغذي اهتماماتها الساقطة كم من فتاة غافلة محصلة ساكنة ألهبت هذه الأسفار غريزتها وأشعلت النار في أحشائها فأصبحت قلقة تبحث يمنة ويسرة عمن يطفئ هذه الغريزة المتوقدة وقد تطبعت خلال هذه الأسفار على وجوه الرجال وقلبت ناظريها في سواعدهم وعضلاتهم وأصبحت تمني نفسها أن تكون ضجيعة لبعض أولئك الذين علقت صورهم في مخيلتها وتغيرت صحتها وانقلب مزاجها وأصبحت تعيش بنفسية قلقة سارحة الذهن تفكر فيما يمكن أن تتحول إليه حياتها في ظل المتغيرات الجديدة ورب فتاة تحفظ شيئا من القرآن تترنم به في دار أبيها وتتردد في دار التحفيظ النسائية لتزداد من هذا الخير وتتلقى التربية الصالحة والعلم النافع إلا أن أباها يقطع عليها الطريق بسفر تحت مسمى السياحة وتغيير الجو مما يكون سببا في قلب حياتها وتغيير مساره باتجاه آخر